Salutan al cio, jen Ivo, die vie, dio, kai hodiau mi volas racconti al vi pri io amusa cio ocasis al mi hodiau. Do, hodiau mi devas sendi uh, computilon de nia officio citie al strato en Brisbano, kai ciam mi enue rigatis la adreson, mi simple sidis tie tre confusita, cial la adreso aspectis tre stranga kai poste mi devo sal serici gen seranto omni polis monte di al vikial adreso est stranga mi fakte de vas di iom pri la chef urboi citi en australio do mi lo en la stato nov sud kimrio kai la chef urbo citi est sidneyo um verishaina vi oldest para Sydney. Então é. Um said estas do Alie Grande Uruboy and Alstovandio. Facte estas multiple ni ili asprili do Dol Alie Grande Uruboy, unu estas en Queenslando, ki estas esas grande stato, super mia stato, ka la chef urubo de tiu stato estas Brisbane. Sed estas Alie stato ki estas um che la play Por la que lo parto de la chefa insulo de Australia, kai tiu u stato Suda mi Australia, kai en tiu stato es das grande urbo ki nomijas Adelaido. Adelaide. Do memoru, en mia stato es es Sydney. En la stato super mi es das Brisbane, ti u es es no urbo, kai en la stato sud occidente de mi es das Adelaide. Do, ĉu vi memoras tion? Bone, do mi povas rakonti al vi pri kial estas iom stranga. Do mi rigardis la adreson kaj la adreso tekstas Brisbano, Adelaido, Strato en Brisbano. Kaj kiam mi enue rigardis ĝin, mi estis tre konfuzita, ĉar ĝi diras ke la nomo de la strato estas Adelaida Strato. Se ĝi lokiĝas en Brisbano. Kaj samtempe gine estas nur strato sed quartalo. do Brisbane au Brisbane Adelaide strato fakte estas kvartalo en Brisbane ne en Adelaide en Brisbane do mi sibas sidis tie tre konfuzita ĉar mi ne scias kio okazas nu mi pensas ke iu simple miscribis la adresson, kai mi devis controlli tion. Kai poste mi ridetis io mette, um, kai tiam mi pensis, nu, fakte, ciu estes aliai strangai locoi in Australio, ciui hava strangai nomoin, do mi el sarecis cin multiple, kai mi trovis kelkain strangai locoin. Do en Kvinslando, tiu super stato, um, estes urbeto, ciu nomijas, en la angla, banana. Kai esperanto tio simple estas banano kai estus stranga nomo, nuae, por urbo, ciu ne? Sed, gi estus fama pro la facto che estus multe da biennei de bovoi tie. Ne estus bananoi. Tute ne estus bananoi. Do mi ne stias cial gi tiu nomon. <laughs> Do, en la urbo, banano, ne trovijas bananoi, simple trovijas bovoi um, estas alia urbo in <laughs> Victorio, kai fakte gi ne vere estas urbo, gi estas monto, kai la nomo de la monto en la angla estas Chinaman's Knob, kai in Esperanto tio simple estas Katso de Chino. Yes, Katso de Chino. Tio estas la nomo de la monto. <laughs> Kai ci trovi già Victorio. Kai Victorio è das in ter mia stato sud che am kai eh, mi suppose sam in ter sud Australia do gestes rechte am sude Kai en Tasmania. È das muta da loco e qui we have a sta in ai Do è sta golfetto am qui we have nomon in la angla eggs and bacon bay. Kai en Esperanto tio è sta am Golfetto de ovoi kai cae do. mi supposes ke ciam oni a nue trovis tiun locon, li estis ege malsata, cae tre volis maten mangi. Cae ciam li estis tie, oni um, sibil stadis tie, cae iu alie turunigis ali, cae diris, nu, ni delis nomi ci tiun locon, cae li dis, fec al mi, mi simple volis mangi, nomu gin, mm, Golfeton de ovo e lardo. Tu bone? Mm, yes, tre bona nomo. Mi consentas, cai jen la nomo. Kai es es alia loco en Tasmanio <laughs> Tasmanio, tre amos a loco. Ki havas un nomon en uh, angla nowhere else. Kai tio es es en esperanto nenie alia. Do <laughs> mi mi supoz ke la homo kiu nomis tiu loco simple pedidigis kai dis ki la mi estas. Mi estas nenie alia do ke os bona nomo. Mi se nomos nomo sin. Kai es es alia loco en Tasmanio denove, kiu ki the end of the world kai tio en esperanto estas Yel fino au la fino del mondo. Kai gi estas en la occidenta parto de Tasmanio, kai mi scias kiel gi havas tiun nomon, kai estas pro tio ke fakte estas ege malfacile atingi un lokon, ne estas tiom multe da homoj tie, do gi ja estas preska por aŭstralianoj, la fino del mondo. Kai estas unu uno alia tre interes loco kai gi fakte es tre grande urbo am um, kai tre konata en Australio. Lo nomo de la urbo en Esperanto estas Orangio, kai en la angla Orange do Orangio. Se gitiu loco tre famas por la cultivado kai produktado de pomoj ne orangioi. Estas preskel ne miu kiu kreskigas orangioi tie, nur pomoin. <laughs> Do mi tere shates tion, kai nun... Oh, fuck, mi just batis mian klavadon Do nun mi havas demandon por vi. Ciu estas locui, en via lando, kiu i havis tre stranga i nomo se ili existas, diru en la komentaro sube, ĉar mi volas aŭdi pri tiu i uh, lokoj. Kai memoru ke devas esti tre stranga nomo. Do ekzemple la cazzo de Cino, en Australio, tio estas la nomo de la monto. Mi supozas ke la monto formiĝas tie. Hmm? <laughs> Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi irigos vin al la kaco de la ĉino. <laughs> Kai, kia chia, mi vos danki mi an donat in che Patreon. Chale sen ili chi tiu kanalo ne pavas existi estontetsen. Do, miei gis nunai donatsantoi estas. Andrew Timp, bon coro comenzanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito Jacob, James Harlan, Jason Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Chuck Smith, Ludisto.com Margarita Kilpack, Paul Silas, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who. Kai, se vi desiras donati al mia canalo, vi povas fadi tion per la legilo sube en la prescribo.